Тетя, мама, можешь прислать чисто дочери? Хорошо. Да хватит, мелкая, что ты? Да держи, блядь. Сломать сейчас все хочет. Совсем уже с ума посходила. Солнце, мне нравится морда идти. Морда? Нет, морда. Какая ты? Пошла ты. Морда. Морда, мне знаешь, что такое мода? Знаешь, что такое мода? Мода, я хотел превью такой. Бе-бе-бе-бе. Бе-бе-бе. Все, подержи. Все такое. Так было.